алло дегенім мен сәлеметсіздер ме есенсіз екіншіден айтайын бір адам сияқты болады бас жағымда одан кейін мен намазымды оқимын құранымды оқимын фатиха нас сүресінде аятул бірақ бір адам жүрген сияқты болады соны білейін деп едім жақсы апа қай жақтан хабарласып тұрсыз мен ақсу э, алматы облысы ақсу ауданының қыбырасымын бәрекелді сізге рахмет хабарласқаныңыз үшін қазір мамандардың э, жауабына бірге э, қанық болайық айта қойыңыздар енді ол кісі айтып тұр ғой менің жанымда намазды да оқимын ә, дұғаларды да оқимын төсегімді де тазалаймын бірақ жанымда бір кісі жүгіріп жүреді дейді иә жүрген сияқты жүрген сияқты бақылаушы тұрғандай бақылаушы тұрған сияқты болады дейді енді ол да аллах тағаланың ол кісіге білдіріп тұрған нышаны шығар нышан деген не білдіріп сездіріп тұрған ә, бір нәрсесі дұрыс болмай жүрген шығар бір нәрсесі дұрыс болмай жүрген шығар или өзінің жаңағы өзінен бір нәрсені қай жерін дұрыс болмады менің қай жерімде қате жібердім деп өзіне өзі есеп беру керек ол кісі есеп беру керек қай жері дұрыс емес соны тапқан уақытта және алланы сүю керек алладан кешірім сұрау керек иә истихфар айту керек иә аллахтан кешірім сұрау керек алла тағала мен осындай күйге түсіп жүрмін не істесем болады деп аллахтан кешірім сұраса алла тағала аяни түс беруі мүмкін ол кісіге аяни беру иә? беруі мүмкін бірақ бірақ десе де бұл жайында бір мынадай енді шынын айтайын енді мен бір нәрсені аспаннан алып айтатын адам емеспін арасында қорқушымын өте қатты қорқушымын раббымнан ә, жақында құрбыммен тілдесіп отырған кезде ол маған мынандай нәрсені айтты осыны сіздерден сұрасам деп едім орай келіп отырғаннан кейін және бізде сұрақ өте көп сіздер де жаза беріңіздер ватсап желісіндегідей сұраққа міндетті түрде жауап береміз олар жаңа үйге түскен болатын ол үйді тазалады үнемі өйткені ол үйде бірдеңе сарт сұрт жүрген сияқты жүгіріп өткен сыбдыр бір бітпейтін соны көреді сосын бұлар деген деген жол жүріп кетеді де үйде ә, кәдімгідей жасына толып қалған бала жалғыз өзі қалып қояды сөйтеді де түсі емес кәдімгідей бұрышта ә, кел ойнайық деп бір э, қыз баланы шашы жалбыраған кішкентай кішкентай ғана қыз баланы көреді шынымен көреді жаңа бала айтпай қорқып жүреді басында бірақ ол бала шын айтқан кезде алланы танып намазда жүрген таза жүрген бала осындай бір жағдайлар бар тылсым күштің бар екені ақиқат олар қаншалықты біздің өмірімізге зиян енді әрине біз бәріміз білеміз егер сен дұрыс жүрген болсаң аллаға тәуекел еткен болсаң алланың рұқсаты болмаса ешқандай ауғызубилля яғни жын шайтан біздің өмірімізге өзінің билігін жүргізе алмайтыны ақиқат иә дей тұрғанмен де осындай жағдайда исламнан хабар жоқ ата ана баласы үшін не істеу керек ол үшін ата анасы жаңағы ол үйге бақара сүресін қойып қою керек ол үйді сатып алды ол үйді сатып алды ол үйді сатып алған уақытта онда қандай адамдар тұрды соны зерттеу жүргізу керек аха сосын кейін жаңағы алланы шынайы аллах тағаладан сұраса аллах тағала ол адамға жаңағы аян береді